Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan İslam 8-liyi üzvü olmaq üçün müraciət edib. Oxu24.com-un verdiyi xəbərə görə bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Mövlüd Çavuşoğlu Xəbər Türk kanalına müsahibəsində bildirib. O qeyd edib ki, bu təşkilatın yaxın zamanda G20-yə çevrilməsi vacibdir. Çavuşoğlu həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında da islahatların aparılmasının lazım olduğunu vurğulayıb.